Bahn, Bahn, Bahn, Bahn, Autobahn, Fahren, Fahren, Fahren, der Autobahn, Fahren, Fahren, Fahren, der Straßenbahn, Fahren, Fahren, Fahren, der Straßenbahn, Fahren, Fahren, Fahren, der Straßenbahn, Fahren, Thank you.